ですね彩りの波と書いて「いろは」という曲を披露しますその名の通りカラフルな舞を披露しますのでどうぞお楽しみいただければと思いますどうぞよろしくお願いいたします really so どうもありがとうございました牛久かっぱ鳴子会の皆様でした毎週元気に踊りを練習をしている牛久かっぱ